唵嘛呢呗咪吽，唵嘛咪嗡哈哈哈，摩哈，嗡哈哈哈，摩哈，嗡哈哈哈，摩哈。 麼的說好。什么的说好？嗡哈哈哈，嗡什么的说好？嗡哈哈哈，嗡什么的说好？

我的娑诃，嗯，哈哈哈，问什摩的娑诃。